Oh! 今日はチャーハンそれもニンニクたっぷりのニンニクチャーハン略してニンチャーですよねこれワンタンワンタンスープですそれでは食べていきたいと思いますうんこれすげえ そのパンチがすごいですねワンタンスープああうまいそうそう かし新型コロナ肺炎猛威を振るってますね 休してたんですよ1個の水槽に病原菌が入ってきたのかな1匹死んだらもうなんか全滅するみたいな感じで感染力強いなと思って今思ってるんですけども怖いですよね したんですけども青とか赤とか普通の白熱症とか照らして魚がどう選んでるのかなっていうのが勉強のテーマであったんですけども実際やってみれば魚はね 青い光が一番好きみたいで青い光にほとんど集まりましたねその時に一番でちょうど植物網ですね植物網やったんですよ取れたは 雲一重みたい雲一重って言うんですけど雲みたいな必要なんですよねとても食べられたもんじゃないんですけど うわこれ分かった この間ね、馴染みのクーマさんが電話かかってきて、法制半年点検があるんですけども、どうしますかって言ってきたんですよ。 でまあ俺の愛車引き出し号はこの春に車検だったんですけどももう13万5千キロ走りますんで念のため見てもらおうと思って予約したんですけどねこの間ちょっと出かけようと思って車乗ってエンジンかかって2秒か3秒でエンジン止まってバッテリーランプと オイルランプが一緒に光ったんですよね。うわ、何これと思ったんですけど、10分ほど経ったら直ったんですけどね。 寒気は怖いですからね昔パセロに乗ってたんですけど アジアバッテリー2個ついてるんですけどね、突然止まっちゃって、何でしょうことがあるんですよ。だからバッテリー技はしっかりしないとね、 線の乗車率がで数パーセントとかあるみたいですね誰も落ちないっていうかいつもね東京行く時は自由席で杉探すのに精一杯なのにやっぱり大したもんだと思いましたね このばあちゃんうまいわうん野菜もいっぱい入ってるしね とスーパー行ったんですけどねめちゃくちゃ買い物してる人がいっぱいいたんですよカーソトに乗せるカゴねあれ4つ満杯にしている人とかねいましたね ミキサさん部隊の食料品はまとめ買いして外に出ないようにするのが一番かもしれません しゃべしないんだよ、これ。私はンタたよりも企業さんの方が好きだったんでそうなったのかな自炊しましたからね おやつはいい感じ話は変えますけどね、東海人勝ってて、山犬 餌が6分だけなんですよそれしかいないけど今動画見たらキャベツにして一緒に食べさすとかこれにつけて、しめし べさちがね暑いのは悪いことしたなと思ってますよキャベツに見るぐらい大したことないですもんねそれはね心にますね えー、今医療業務に関わってる人本当に大変だと思いますね自分が感染するリスクを乗り越えて仕事をしてるんですからね来月病院があるんでしょう。 これで感染したらちょっとね大変なんないですね月6日だっけ本当に早く収束してほしいですよね まあいろいろありますが頑張ってこれからの日本世界を平穏に過ごせるようにちょっとでも努力していきたいなと思ってます僕ねコンビニに行ったらこんな箱にねうん現金じゃないけどそういう パンデミックで感染した人の募金をやってるんですけども僕もそれにちょっとしか言えませんよチャチャラ戦しか言えませんけどもそういうふうに意識は変わってきましたね一人で生きていけないんだからみんなの力を合わせないとダメですよね今そういう時期に立ってると思います皆さんも 気をつけてくださいねそれではごちそうさまでしたおっとその前にこれ赤ちゃんけのこれ食べて今日でっかいんだよこれ僕の香りもでかい重いしねまた今度竹の小道でやりますねそれでは皆さん ラムチ行きましょうごちそうさまでした